各位老師同學，你哋好。自從四年前，即係二零一四年去完山東學識咗整二胡架子翻嚟之後呢咁我就做咗一個啊二胡製作嘅第一集，就放咗上呢個 YouTube 嗱。跟住呢就無數咁多嘅人呢就問我：喂，幾時有第二集、第三集啊？唔好意思，一路都停止咗落嚟咁啦。由今日開始呢我就會教大家一啲蒙皮嘅技巧啦，同埋二胡後期製作嘅技巧。 咁大家密切注意咯。提一提大家，如果大家都喜欢风琴奇侠卡洛斯嘅频道，请按右下角嘅订阅。如果想第一时间接到新影片嘅通知，请按叮当。二会嘅前身咧，喺唐朝嘅时候就已经存在啦。大家可想而知，佢成全咗几多几多嘅制作技术啦。而作为一个科技教师，卡洛斯就会尽量保留传统技术里面嘅优点，而去发展一啲新嘅技术。 佢使到二胡蒙皮呢件事更加科學化。一講到二胡蒙皮咧，好多朋友就會問我啦。咁點解有牛皮有豬皮唔用，而一定要用蟒蛇皮咧？咁卡洛斯咧喺呢度只能夠話俾你聽，傳統智慧一定有佢嘅原因嘅。我哋成日就話人心不足就蛇吞象啦。咁即係話蛇嘅皮膚嘅延展能力咧？ 係所有動物裏邊嘅最高嘅，咁所以用蛇皮嚟做一件莫振嘅樂器咧，就係最適合不過噶啦。唔講大家唔知啊，裁剪好嘅蛇皮咧，係必須要浸喺水裏邊，佢先至能夠得到最大嘅延展能力。將網皮泡喺水裏邊廿四個鐘頭之後咧，咁所有嘅纖維都會軟化咗嘅。攞翻上嚟咧，第一時間咧就將網蛇皮背後嗰陣角膜。 搣走佢，嗱好多人冇做呢一个工作咧，就夹硬将块皮蒙上去二污，而最后咧就发觉二污走音走得好紧要啦。一般角膜皮咧都唔会咁顺利俾你一次过撕走晒噶，尤其是喺中间部分，仲要攞把凿慢慢慢慢将剩低落嚟嘅角膜皮咧都铲走佢。而铲皮仲有另外一个目的，就系将网皮嘅纤维咧铲松佢。 令佢更加容易蒙上去油桶上面，呢个工作咧可以花你好多好多时间嘅。冲干净块皮呢，我哋亦都唔可以即刻蒙住，因为呢个时间咧块皮咧系好湿润、好软嘅，我哋要将佢晾翻干少少。大约半日之后咧，我哋攞翻皮出嚟啦，佢四边咧都会干咗啲。嗱，有别于好似传统方法咁用竹筒嚟蒙皮呢。 卡洛斯今日会教大家咧，用一套喺网上买到嘅蒙皮工具嚟蒙皮噶。例如今次我哋蒙呢个中户咧，由于有八角嘅，所以我哋会用到八个呢啲嘅夹具，将八个夹具夹喺网皮嘅八个方位，收紧丝帽之后，可以将琴筒放喺八个方位之间。 皮器具咧有附送一块咁嘅金属片，呢块金属片咧上面咧有好多窿，佢适合爱嚟。点解有咁多窿咧？因为佢适合用嚟蒙八角同埋六角嘅壶噶。将铁片放咗喺琴筒嘅后面之后咧，我哋喺呢边亦都镶好螺丝。咁只要用士巴拿咧，将每一颗螺丝咧适当咁收紧，你就会发觉蛇皮嘅表面张力咧系越嚟越强啦。

卡洛斯發明呢個方法咧，只需將十二口螺絲收緊咧，就可以將皮撐好啦。咁無論你用邊一個磨皮器具去磨皮，喺呢個時間你都要將佢放低，千祈唔好心急，等大約兩至三日皮乾晒先可以進行下一個步驟。咁兩三日之後點樣將琴筒磨成好聽嘅中虎同埋二虎呢？就要請大家留意下一集嘅播出啦。